کوئی بھی سونگ گا سکتے ہیں جو آپ کے دل میں یعنی کہ خداون نے ڈالا ہے تو ہم سب مل کر یعنی کہ خداون کی ہم سست کے لیے کوئی گیت یا کوئی بھی یعنی کہ گیت سبھی نے گانا ہے tchau. ہر لویا کاری کریں گے یسوری کی کاری کریں گے ہر گے آرے لویا ہرے رویا ہرے رویا تیری سنا کے لیے جب تک جیوں گا یہی کروں گا میں خدا کے لیے جب تک جیوں گا یہی کروں گا میں خدا کے لیے کریں Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Yes, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Uh, brother, I would like uh, that uh, to tell you the meaning of this uh, song we were singing. That uh, we will worship the our God who is Almighty, who is the Creator of uh, all this universe, and this was the basic meaning of this song we were singing and uh, I hope that you liked it and may God bless us all by this song. And if you have a house, you can also sing a song to bless our congregation. We would love to hear from you. That's okay. I think a little bit short of time and, and I'm not, you know, <laughs> very comfortable singing <laughs> here now. Um, I'll just start with the reading of the scripture. Yes. The reading is from Nehemiah chapter 8. Okay. okay, brother. Uh, let me also start with you. First, you will uh, uh, read the scriptures and then I will interpret to my uh, Urdu language Bible. Yeah, yeah. Uh, you will uh, read it once or you want to read it by verse by verse? it I don't know. It, it doesn't really matter because uh, I think it's it's it's just I'm just going to give you. A, uh, I'm just going to read from verse one one till eight, and then uh, leave it to you. You read that, and then I'll read the rest. Okay, okay. I understand. <clears throat> First, you will read from from verse one to eight. Then I will read from verse one to eight from yeah. Nehemiah chapter eight. Okay, praise the Lord chapter 8, Nehemiah, um, verse 1 starts with, and all the people gathered as one person. Uh, I want people to notice this as one person. They were all united at the public square, with, uh, which was in front of the uh, Watergate. And they asked Ezra, the scribe, to bring the scroll, to bring the book of the law of Moses, which the Lord had given to Israel. Then Ezra the priest brought the law before the assembly of men, women, and all who could listen and, under and uh, with understanding. On the first day of the seventh month, and he read from it before the public square, which was in front of the water gate, from early morning till midday. Now listen to this one early morning till midday. They were uh, there in the public square, in the presence of men and women, those who could understand, and all the people were attentive to the book of the law. Everybody was attentive. Ezra, the scribe, stood at a wooden podium which they had made for the purpose, and beside him stood Matithiah, Shema, Ananiah, Uriah, Ikaya, and Maaseiah on his right, and Pediah, Mishael, Mike, Malchias, uh, uh, Hashbadana, uh, Zachariah, uh, Zechariah, Zechariah, and Meshulam on his left. Then Ezra opened the book in the sight of all the people, for the for he was standing above the above them all. And when he opened it, all the people stood up. Now, this doesn't uh, usually happen in the church when the people, you know, read the scripture, nobody stands, but they stood up in reverence. Then Ezra blessed the Lord, the great God, and all the people answered, Amen, Amen, with the raising of their hands and they kneeled down and worshiped the Lord with their faces to the ground. They worshiped the Lord with their faces to the ground. Also, Joshua, Bani, eh, Sherebiah, Jamin, Akub, Shabetha, Hodiah, Maaseiah, Kelita, Azariah, jo, uh, Hanan, Pelial, and the Levites explained the law to the people while the people remained in their place. The same as what we're doing now. <laughs> Eh, these people had translators. They had people going around and translating and explaining the law to them. Uh, they couldn't understand the, the language of the scribe. Um, they read from the book from the law of God, translating to give the sense so that they could understand the reading. Praise Jesus. Jesus. Jesus. Amen. Amen. So, brother, now I will uh, read uh, Urdu Bible in my native language, Urdu, for my people to understand that uh, the verses you have read. From uh, Nehemiah نحمیہ کی کتاب اس کا آٹھواں باپ اس کی پہلی آیت سے لے کر آٹھویں آیت تک ہم پڑھیں گے اور سب لوگ یک تن ہو کر پانی پھاٹک کے ساتھ سامنے کے میدان میں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اذرا فقیہ سے عرض کی کہ مسا کی شریعت کی کتاب کو جس کا خداون نے اسرائیل کو حکم دیا تھا لائے اور ساتویں مہینے کی پہلی تاریخ کو کا اہم تریت کو جماعت کے یعنی مردوں اور عورتوں اور ان سب کے سامنے لے آیا جو سن کر سمجھ سکتے تھے اور وہ اس میں سے پانی پھاٹک کے سامنے کے میدان میں صبح سے دوپہر تک مردوں اور عورتوں اور سبوں کے آگے جو سمجھ سکتے تھے پڑھتا رہا اور سب لوگ شریعت کی کتاب پر کان لگائے رہے اور عذرا فقیہ ایک چوبی ممبر پر جو انہوں نے اسی کام کے لیے بنایا تھا کھڑا ہوا اور اس کے پاس متتیا اور سما اور انایا اور اوریا اور کھلکیا اور میاں اس کے دہنے کھڑے تھے اور اس کے بائیں فدایا اور مسا مسائل اور ملکہ اور حشوم اور حسبدانہ اور ذکریہ اور مسلام تھے اور عزرا نے سب لوگوں کے سامنے کتاب کھولی کیونکہ وہ سب لوگوں سے اوپر تھا اور جب اس نے اسے کھولا تو سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور عزرا نے خداوند خدائے عظیم کو مبارک کہا اور سب لوگوں نے اپنے ہاتھ اٹھا کر جواب دیا آمین آمین اور انہوں نے اوندے منہ زمین تک جھک کر خداوند کو سجدہ کیا اور یشوا اور بانی اور سربیا اور یامن اور عقوب اور سبتی اور خودیا اور مسایا اور کلیتا اور ازریہ اور یوزبد اور حنان اور فلایا اور لاوی لوگوں کو شریعت سمجھاتے گئے اور لوگ اپنی اپنی جگہ پر کھڑے رہے فریض جیزس اور انہوں نے اس کتاب یعنی خدا کی شریعت میں سے صاف آواز سے پڑھا پھر اس کے معنی بتائے اور ان کو عبارت سمجھا دی praise Jesus amen Amen. <clears throat> yes, brother, I have uh, read the verses from uh, Nehemiah chapter 8, from verse 1 to 8, where yeah. Jesus. Well, I continue from that to uh, verse. Uh, and yes, you can 18. continue from uh, verse 9. Yeah. Okay. Then Nehemiah, who was the governor, and Ezra the priest and scribe, and the Levites who taught the people uh, said to all the people, This day is holy to the Lord our God. Do not mourn or weep. For all the, we all the people were weeping when they heard the words of the law. And when they were hearing the law, they were weeping. Then he said to them, Go eat the festival foods, drink the sweet drinks, and send portions to, to him who has nothing prepared. But this day is holy to our Lord. Do not be grieved, for the joy of the Lord is your refuge. So the Levites silenced all the people, saying, Be still, for the day is holy. Do not be grieved. Then all the people went away to eat, drink, to send portions, and to celebrate a great feast because they understood the words which had been made known to them. Then on the second day, the heads of fathers, households of all the people, the priests and the Levites were gathered to Ezra, the scribe, so that they might gain insight into the word of the law. And they found written in the law how the Lord had commanded through Moses that the sons of Israel were to live in booths during the feast of the seven months, and that they were to proclaim and circulate a proclamation in all their cities and Jerusalem, saying, and in Jerusalem, saying, Go out to the hills and bring olive branches and wild olive branches, myrrh branches, palm branches and branches of other trees with thick branches to make booths, as it is written. So the people went out and brought them and made booths for themselves, each on his own on his roof, and in their courtyards, and in their courtyards of the house of God, and in the public square at the water gate and in the square at the gate of Ephraim. The entire assembly of those who returned from the captivity made booths and lived in the booths. Indeed, the sons of Israel had not done so since the days of Joshua, the son of Nun, to, the, to, the, to that day. And there was very great rejoicing. He read from the book of the law of God daily from the first day to the last day, and, and they celebrated the feast seven days. And on the eighth day, they were festive assembly in accordance with the ordinance. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, brother, for uh, reading these verses. Now I will uh, read to my congregation. <clears throat> Nehemiah کی کتاب اس کا آٹھواں باپ اس کی اب ہم نویں آیت سے اٹھارہویں آیت تک ہم پڑھیں گے اور نہمیہ نے جو حاکم تھا اور عذرا کاہن اور فقیہ نے اور ان لاویوں نے جو لوگوں کو سکھا رہے تھے سب لوگوں سے کہا کہ آج کا دن خداون تمہارے خدا کے لیے مقدس ہے نہ غم کرو نہ رو کیونکہ سب لوگ شریعت کی باتیں سن کر رونے لگے تھے پھر اس نے ان سے کہا کہ اب جاؤ جو موٹا ہے کھاؤ اور جو میٹھا ہے پیو اور جن کے لیے کچھ تیار نہیں ہو ان کے پاس بھی بھیجو کیونکہ آج کا دن ہمارے خداون کے لیے مقدس ہے اور تم اداس مت ہو کیونکہ خداون کی شادمانی تمہاری پناہ گاہ ہے اور لامیوں نے سب لوگوں کو چپ کرایا اور کہا خاموش ہو جاؤ کیونکہ آج کا دن مقدس ہے اور غم نہ کھا غم نہ کرو سو سب لوگ کھانے پینے اور حصہ بھیجنے اور بڑی خوشی کرنے کو چلے گئے کیونکہ وہ ان باتوں کو جو ان کے آگے پڑھی گئی پڑھی گئی سمجھے تھے اور دوسرے دن سب لوگوں کے آبائی خاندانوں کے سردار اور کاہن اور لابی ازرا فقیہ کے پاس اکٹھے ہوئے کہ تریت کی باتوں پر دھیان لگائے اور ان کے ان کو شریعت میں یہ لکھا ملا کہ خداون نے موسیٰ کی معرفت فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل ساتویں مہینے کی عید میں جھونپڑیوں میں رہا کریں اور اپنے سب شہروں میں اور یروشلم میں یہ اعلان اور منادی کرائیں کہ پہاڑ پر جا کر زیتون کی ڈالیاں اور مہندی کی ڈالیاں اور کھجور کی شاخیں اور گنے اور گنے درختوں کی ڈالیاں جھونپڑیوں کے بنانے کو لاؤ جیسا لکھا ہے سو so لوگ جا جا کر ان کو لائے اور ہر ایک نے اپنے گھر کے سہنوں سہنوں میں اور پانی پھاٹک کے میدان میں اور افراہمی پھاٹک کے میدان میں اپنے لیے جھونپڑیاں بنائی اور ان لوگوں کی ساری جماعت نے جو سیری سے پھر آئے تھے جھونپڑیاں بنائی اور ان ہی جھونپڑیوں میں رہے کیونکہ یشوا بن نون کے دنوں سے اس دن تک بنی اسرائیل نے ایسا نہیں کیا تھا چنانچہ بہت بڑی خوشی ہوئی اور پہلے دن سے آخری دن تک روز بروز اس نے خدا کی شریعت کی کتاب پڑھی اور انہوں نے سات دن عید منائی اور آٹھویں دن دستور کے موافق مقدس مجمع فراہم ہوا Jerusalem's wall was in اور برادر یعنی کہ انٹرپریٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو یعنی کہ نہمیہ کی کتاب میں سے جو میں نے یعنی کہ ورسز پڑھی ہیں آیتیں پڑھی ہیں ان کو میں انٹرپریٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کو یعنی کہ تھوڑا سمجھانا چاہتا ہوں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جو یعنی کہ بابل کے دور میں نحمیہ کی جو ایک یروشلم کی دیوار جو گر پڑی تھی اس کے بارے میں یعنی کہ بردر ہیں تھوڑا سا گائیڈ کریں گے کس طرح سے یعنی کہ خدا نے اس دیوار کو دوبارہ سے بنوایا اپنے لوگوں سے Persia uh, for time off and supplies to rebuild the wall. اور uh, ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے یعنی کہ نہمیہ کی کتاب میں کہ ازرا جو یعنی کہ کاہن تھے جو کہ فقیہ تھے جو کہ یعنی کہ تعلیم دیتے تھے یہودیوں کو انہوں نے یعنی کہ جو بیبلون کے جو بابل کے یعنی کہ بادشاہ تھے ان سے درخواست کی کہ انہیں ٹائم دے کہ وہ یعنی کہ اس دیوار کو وہ دوبارہ سے بنا سکیں and with God's help he and other exiles uh, rebuilt the wall in about 52 days despite اور, opposition from their enemies yes great news اور uh, انہوں نے خداون سے uh, مدد مانگی جو اسیری میں تھے جو کہ بابلون کی اسیری میں تھے جو لوگ یروشلم میں تھے انہوں نے خداون سے دعا مانگی اور انہوں نے ففٹی ٹو ڈیز میں باون دنوں میں اس دیوار کو خداون کی مدد سے اس دیوار کو کھڑا کیا Then after it's done, people asked Ezra to read the word of God. They hadn't heard it for hundreds of years. They hadn't even heard the word of God, the word of the law, which was Torah, then اور اس کے بعد پھر ان لوگوں نے ہم اس یعنی کہ نہمیہ کے کتاب میں دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے پھر ازرا جو کہ کاہن تھے جو کہ یعنی کہ شریعت کی کتاب کو پڑھ کر سناتے تھے یہودیوں کو انہوں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں یعنی کہ شریعت کی کتاب کو پڑھ کے سناؤ تاکہ ہم یعنی کہ خداون کے کلام کو جان سکیں کہ خداون ہم سے یعنی کہ کیا کلام کرتا ہے And then we read what happened uh, when they they got together and read the the law, law. book of Yes, اور ہم دیکھتے ہیں کہ uh, جب انہوں نے پھر یعنی کہ uh, عزرا نبی uh, عزرا جو کاہن تھے جو کہ یہودیوں کو تعلیم دیتے تھے تو انہوں نے یعنی کہ ریکویسٹ کی یہودیوں نے کہ انہیں یعنی کہ شریعت کی کتاب کو ان کے سامنے پڑھ کر سنائے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر دین کیا آگے یعنی کہ فردر ہوا Now, going back to that first question I posed at the beginning of this service, uh, how come some people go to church and they get impacted and some people uh, come out uh, the same way they went in? और ब्रदर कह रहे हैं कि जो सेम क्वेश्चन मैंने यानी कि प्रीचिंग करने से uh, कलाम करने से पहले एक किया था क्वेश्चन कि हम जब यानी कि चर्चेज में आते हैं तो हम यानी कि किस दिल से आते हैं और ہم کچھ لوگ بڑی امیدوں کے ساتھ آتے ہیں کہ خدا کے گھر میں جا رہے ہیں آج ہم خداون کے کلام کو سیکھیں گے اور کچھ لوگ آتے ہیں کہ ان ایکسپیکٹڈ وے میں آتے ہیں نا امیدی میں آتے ہیں کہ وہ یعنی کہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جو بھی ہے یعنی کہ ہم نے یعنی کہ ٹائم اسپینڈ کرنا ہے تو آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے یعنی کہ نہمیہ کی کتاب میں لوگ خود یعنی کہ خداون کے بندے کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے یعنی کہ کلام ہمیں بتائیں کہ ہم خداون کی باتوں کو سمجھ سکیں جی how can you listen to a message from the Word of God and have it impact your life? और हम आज देखेंगे कि यानी कि खुदावन के कलाम में से हम किस तरह से पढ़ सकते हैं और किस तरह से खुदावन का कलाम हमारी ज़िंदगियों में इम्पैक्ट करता है और हमारी ज़िंदगियों में असर करता है Now, if you if you have a pen and paper, you can take note of these ten points, ten words I'm saying and so it will help you listen to the word of God and have it impact your life. Yes, yes. और ब्रदर कह रहे हैं कि अगर आपके पास कॉपी और कोई पेन वगैरह कोई नोट्स हैं तो आप यानी कि उन नोट्स को यानी कि आप नोट डाउन कर सकते हैं ताकि जो इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी पर पड़ता है जो कि आप यानी कि चर्च में जाते हैं तो کس طرح سے آپ کی زندگی میں امپیکٹ آ سکتا ہے کس طرح سے آپ یعنی کہ خداون کی باتوں کو اپنے دل دماغ روح جسم میں رکھ سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ یعنی کہ کافی پین کی یعنی کہ مدد لے سکتے ہیں First thing we need to do, we must listen eagerly. We have to be eager to listen. The same as uh, what happened in the passage that we read, Nehemiah 8, uh, verses 1 to 2. when you you, come to to to to to a worship service, ask God speak speak your heart. اور ہم یعنی کہ نہمیہ بھی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ اس کے آٹھویں باپ میں اس کی پہلی اور دوسری آیت میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ خداون کے لوگ یعنی کہ ان کے دل میں یعنی کہ خداون کے لیے ایک جوش اور ولولہ تھا اور وہ چاہتے تھے کہ یعنی کہ خداون کے کلام کو رسیو کریں اور وہ خداون کے بندہ کو کہتے ہیں کہ یعنی کہ ان سے وہ کلام کرے اور خداون کے کلام کی باتوں کو پڑھ کر انہیں سنائے شریعت کی کتاب کو ان کو پڑھ کر سنائے so the first word is eagerly listen اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو جوش اور بلبلا ہے وہ یعنی کہ ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ یعنی کہ ہم آج خداون کے گھر جا رہے ہیں فرسٹ پوائنٹ یہ ہے بردر کا کہ ایک the same as rain. It doesn't go back to the sky when, on, until it wets the ground. Um, so if you are attentive, God's word will do something in your life. You have to be attentive. और ब्रदर कह रहे हैं कि दूसरा पॉइंट जो है वो यानी कि हमें यानी कि मतवजो रहना चाहिए जब यानी कि हम खुदावंद के घर में आते हैं तो हमें यानी कि पूरा अटेंटिव रहना चाहिए कि हम यानी कि کے گھر میں سے آج کچھ نہ کچھ سیکھ کر جائیں خداون کے کلام کی باتوں کو کو کے ورسز جو خداون اپنا کلام ہمارے اوپر دیا ہے ہم کے کلام کی باتوں کو غور سے سنیں اور کان لگا کر سنیں اٹینٹیو رہ کر سنیں اور سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں متوجہ رہنا چاہیے خداون کے کلام کی باتوں کی طرف خداوند کے کلام کو غور سے سننا چاہیے Your attention span is determined by your desire to know God and his will for your life. How much you love to know God and his will in your life, that determines how much attention you have. और ब्रदर कह रहे हैं कि यानी कि जो आपकी डिज़ायर है जितना यानी कि आप यानी कि खुदावन के लिए पैशनेट बनेंगे कि हम यानी कि आज खुदावन के कलाम को रिसीव करना चाहते हैं उतना ही खुदावन भी आपकी में काम करेगा اور خداون آپ کو اتنا ہی یعنی کہ آپ کی متوجہ خداون میں جائے گی اور آپ بھی یعنی کہ خداون میں گروہ کرنا شروع کر دیں گے اور خداون آپ کو خود میں بڑھانا شروع کر دے گا اور آپ کو خداون کے کلام کی باتوں کا الہام ہونا شروع ہو جائے گا The third word is trustingly. We have to trust. Now, our world is uncertain. This world, we can see, is up and down all the time. is uncertain. We need something we can place our faith in that will give us assurance. And that's the word of God. So you have to have that trust in the word of God. और brother, कह is हैं कि जो थर्ड पॉइंट है वो ट्रस्टिंग है कि खुदावन के कलाम पर ट्रस्ट करना कि खुदावन के हम यानी कि कलाम को अपनी ज़िंदगी में यानी कि ट्रस्ट करें कि खुदावन का कलाम जिंदा कलाम है और खुदावंद ही है جس نے پوری دنیا کو بنایا ہے خداوند پوری دنیا کا مالک ہے کریٹر ہے اور ہم اگر یعنی کہ پوری دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی یعنی کہ چیز ریلائبل نہیں ہے کوئی بھی چیز یعنی کہ سرٹن نہیں ہے جس پر ہم یقین کر سکیں لیکن خداوند کا کلام ایک ایسا زندہ کلام ہے جس پر ہم یقین کر سکتے ہیں جس سے ہماری زندگیاں بدل سکتی ہیں سو so, ٹرسٹ ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ ہمیں ٹرسٹ کرنا چاہیے خداوند کے کلام پر جب ہم خداوند کے کلام کو سنیں تو ہم خداوند کے کلام پر ٹرسٹ کریں کہ خداوند کی باتیں زندہ خداوند کی باتیں ہیں next one is expectantly you have to expect to hear from the Lord in the passage we read we saw even though people couldn't understand the language but they stood there in reverence, in anticipation of hearing the word of the Lord. Those of you who've come, you, you've come here, you don't understand my word, your pastor is translating, but you have the anticipation, you are expecting, expecting to hear from the Lord. Praise Jesus, hallelujah, hallelujah. और uh, brother ने बहुत अच्छा फिर यानी कि एक पॉइंट बताया है कि हमें यानी कि करना चाहिए ہمیں امید سے آنا چاہیے ہمیں اگر یعنی کہ مند کے کلام کو یعنی کہ رسیو کرنے میں سمجھنے میں تھوڑی دقت یا مشکل بھی آ رہی ہے تو ہمیں یعنی کہ امید نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یعنی کہ مند کے کلام کی باتوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے تو ہم نے یعنی کہ کلام مقدس میں پڑھا ہے نحمیہ کی کتاب میں کہ لوگ یعنی کہ ایکسپیکٹ کرنے ایسے آئے انہوں نے امید رکھی ہوئی تھی کہ ہم آج مند کے کلام کی باتوں کو پڑھیں گے تو وہ یعنی کہ امید کے ساتھ آئے تھے اور ہمیں بھی یعنی کہ امید کے ساتھ آنا چاہیے اور چاہے ہمیں تھوڑی بہت سم ٹائم برادر کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کے ہماری لینگویجز کا بھی یعنی کہ فرق ہے ڈفرینس ہے تو فرق ہوتا ہے لیکن ہمیں خداون کے کلام پر امید رکھ کر آنا چاہیے کہ خدا ہمیں یعنی کہ اپنے کلام کی باتوں کا سمجھائے گا اور ہمیں خداون کے کلام کی باتیں سمجھ آئیں گی اور ہمیں کبھی بھی یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ ہم یعنی کہ نامیدی سے جائیں کہ ہمیں خدا کے کلام کی سمجھ نہیں آتی ہم رسیو نہیں کر پائیں گے ہمیں ہمیشہ امید کے ساتھ خداون کے گھر میں جانا چاہیے just give you a couple of examples of that. Um, I visited a church in South Korea uh, quite a few years ago, and I couldn't understand the word there. Yeah. But the message blessed my spirit. My spirit was enlightened. And, and that is just that expectation I expected to hear from the Lord that blessed my spirit. And um, as I speak now, Sometimes I have spoken and people have heard things from the Lord that I know I didn't even say because they were expecting to hear from the Lord. और ब्रदर कह रहे हैं कि मेरी पर्सनल यानी कि इस बात पर यानी कि टेस्टिमनी है कि हमें यानी कि उम्मीद के साथ खुदा उनके घर में आना चाहिए चाहे हमें यानी कि थोड़ी बहुत समझ आती है ज़बान की या नहीं आती तो हमें यानी कि खुदा उनके घर में जाना चाहिए کہ بردر کہہ رہے ہیں کہ میری پرسنل ٹیسٹیمنی ہے وہ یعنی کہ ساؤتھ کوریا میں گئے تھے جنوبی کوریا میں گئے تھے اور انہوں نے یعنی کہ وہاں پر ایک سرمن کو سنا ایک میسیج کو سنا حالانکہ ان کی وہ لینگویج بھی نہیں تھی تو دین پھر بھی ان کو یعنی کہ خداون کی طرف سے بلیسنگ ملی کیونکہ وہ خداون کے گھر سے امید سے گئے تھے کہ وہ کچھ نہ کچھ یعنی کہ خداون کے گھر سے آج یعنی کہ ریسیو کریں گے تو دین آبویسلی uh, یعنی کہ خداون میں یعنی کہ ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے جب ہم امید کے ساتھ پور امید ہو کر اپنے خداون پر بھروسہ رکھ کر اس کے گھر میں جاتے ہیں praise Jesus next one is prayerfully we have to pray the same as we started our service with the prayer the same as uh, Nehemiah uh, Nehemiah's case they bowed law law and worship the in Nehemiah chapter 8, verse 6. Yes, Jesus, اور برادر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یعنی کہ دعا کے ساتھ یعنی کہ خداوند کے گھر میں آنا چاہیے دعا وہ ہو کر آنا چاہیے کہ آج ہم یعنی کہ خداوند کے گھر میں دعا کریں گے خداوند کا گھر کیونکہ خداوند کا گھر دعا کا گھر ہے اور ہم یعنی کہ خداون کو آج یعنی کہ سجدہ کریں گے ہمارے دلوں میں اس طرح کی یعنی کہ ایکسپیکٹیشنز ہونی چاہیے اور امیدیں ہونی چاہیے اس طرح سے ہمیں خداون کے گھر میں انٹر ہونا چاہیے خداون کے گھر کی چوکٹوں پر انٹر ہونا چاہیے praise Jesus Those who accumulate worldly treasures, possessions, money, positions, fame, uh, they will all have to leave behind when they die. but obedient believers uh, who love the word of God uh, and apply it in their lives are rich uh, with the wealth that no one can take them away. Hallelujah क्योंकि हम देखते हैं कि खुदावन का कलाम जिंदा कलाम है और खुदावन हमेशा यानी कि हमारी ज़िंदगियों में काम करता है और जब हम यानी कि के घर में ایک عاجزی کے ساتھ جاتے ہیں تو خداون ہماری پریئرز کو بھی سنتا ہے اور ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور یہ جو دنیا کی مال و دولت اور عشرت ہے یہ سارا کچھ یہیں پر رہ جاتا ہے لیکن خداون کا زندہ کلام ہی ہمارے ساتھ جاتا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم خداون کے گھر میں آئیں تو خداون کے کلام کو ریسیو کریں تاکہ ہم اٹرنل لائف ہمیشہ کی ابدی زندگی کو حاصل کر سکیں نہ کہ اس دنیا کے پوزیشنس کو اور خزانوں کو ہم یعنی کہ ان کے پیچھے بھاگیں کہ ہم ان کو یعنی کہ حاصل کرنا چاہتے ہیں بلکہ ہم خداون کے زندہ کلام کو اپنی زندگیوں میں حاصل کرنے کی جستجو ہمیشہ اپنی زندگیوں میں رکھیں پریز جیزس سے number six is in from early morning till midday. As, they were listening, they were standing and listening and waiting for the translators to go around and translate it. For seven days they did this. So they were patient to hear from the Lord. If you can watch a movie for an hour and a half, then you can <laughs> listen to the word of God for 45 minutes, 50 minutes. Yes, praise you. और ब्रदर कह रहे ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ہم یعنی کہ صبر کے ساتھ یعنی کہ خداون کے گھر میں آئیں یہ ہمیں سم ٹائم یعنی کہ زیادہ ٹائم بھی لگ جاتا ہے تو ہم یعنی کہ یہ نہ کہیں کہ آج یعنی کہ اتنا ٹائم ہم یعنی کہ خداون کے گھر میں تو سم ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ موویز کا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ ڈیڑھ گھنٹے کی بھی ہوتی ہے دو گھنٹے کی بھی ہوتی ہے تو ہم وہ کتنے پیشنٹلی دیکھ لیتے ہیں کتنی صبر کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں لیکن خداون کے کلام کو ہم کبھی بھی اتنا یعنی کہ پیشنٹ ہو کر ہم دیکھتے ہیں اکثر لوگوں کی زندگیوں میں کہ وہ یعنی کہ بے صبرے ہو جاتے ہیں وہ یعنی کہ امپیشنٹ ہو جاتے ہیں اور وہ یعنی کہ بے تکلفی کا یعنی کہ اظہار کرتے ہیں تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے ہمیں صبر سے یعنی کہ خداون کے کلام کی باتوں کو سننا چاہیے دین خداون ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے جی۔ And you have definitely been patient, waiting for the internet to connect and everything else to sort. That's crazy, that's crazy. और फिर ख़ुदावन ने डेफिनेटली जब आप यानी कि पेशेंस के साथ अपने सफ़र के साथ अपनी ज़िंदगी में खुदावन को रिसीव करते हैं तो खुदावन आपकी ज़िंदगी में काम करता है The next one is humbling. Uh, when we read that passage, it said uh, in chapter 8, verse 6, it says that they fell on their faces, um, worshiping the Lord. They fell on their faces. They were crying. They, thinking, thanking God and humbling themselves because their ancestors' sins had caused them to miss God's blessings. They were even uh, sad and uh, they were humbling themselves. They were praising God that uh, because of their ancestors' sins, they, which caused them to miss God's blessings so they're on their faces asking for forgiveness basically humbling themselves yes praise jesus praise jesus aur humbling aajzi ke sath yani ke point brother bata rahe hain ki aajzi ke sath yani ke hame khudawand ke kalam ko receive karna chahiye aur hame yani ke khudawand ke aage yani ke sajda karna chahiye ke tu hi hai khudawand hamara zinda hai aur brother keh rahe hain ki aap yani ke how much value do you place on your Bible کہ آپ یعنی کہ اپنی بائبل مقدس کی ویلیو اپنی زندگی میں کتنی رکھتے ہیں کیا آپ حاضی کے ساتھ اپنی بائبل مقدس کے ساتھ پیار اور محبت کرتے ہیں each time you come to the church, ask God to give you insight into His will, His word. Uh, the people then discovered that uh, they should celebrate with booths, uh, temporary huts, and they did that. Uh, are you as committed to obey the word of God? Yes, praise Jesus. اور بردر پوائنٹ بتا رہے ہیں نحمیہ کی کتاب میں سے اس کا آٹھواں باب اس کی بارہویں آیت اور سترہ آیت تاکہ یعنی کہ یہ پرپس فلی یعنی کہ ہونا چاہیے کوئی مقصد ہوتا ہے یعنی کہ خداون کی کلام کی باتوں کا جب ہماری زندگی میں جب خداون کلام کرتے ہیں کسی پاسٹر کسی مبلغ یا کسی مبشر کے ذریعے سے تو اس کا یعنی کہ کوئی نہ کوئی ہماری زندگی میں پرپس ہوتا ہے کوئی مقصد ہوتا ہے تو ہمیں وہ یعنی کہ خدا کی باتوں کو رسیو کرنا چاہیے اور اس پہ امپلیمنٹ کرنا چاہیے کہ خداون نے ہماری آج یعنی کہ زندگی میں کلام کس لیے کیا ہے تو ہمیں جو یعنی کہ پوائنٹس آج ہم بھی سیکھ رہے ہیں ہمیں بھی ان پر امپلیمنٹ کرنے کی اور ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان پر عمل کریں تاکہ ہم یعنی کہ پرپز فلی بھی یعنی کہ خداون کے گھر میں آئے کہ مقصد کے ساتھ آئیں کہ خداون کے کلام کی باتوں کو آج ہم نے سیکھ کر جانا ہے اور خداون نے ہمیں کون سے پوائنٹ آج بتائے ہیں وہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے The next one is happily. You listen happily. There was great joy when the people listened to the reading of the law in that passage of scripture. Uh, you are responsible for your own attitude towards the church. You have to be receiving the word of God happily and listen to it happily. Yes praise Jesus اور اکثر ہم یعنی کہ دیکھتے ہیں کہ ایک یہ بھی پوائنٹ ہے کہ یعنی کہ ہمیں ہیپلی یعنی کہ خداون کے کلام کو رسیو کرنا چاہیے نہ کہ ہم یعنی کہ اپنے چہروں کو یعنی کہ اداس بنا لیں اور ہم افسردہ ہو جائیں تو ہمیں یعنی کہ خداون کے جس طرح سے ہم یعنی کہ خداون کی طرف اپنا ایٹیٹیوڈ رکھیں گے خداون بھی ہمیں اسی طریقے سے ہمیں بلیس کرے گا اگر ہم یعنی کہ خداون کے کلام کو دکھی ہو کر نا امید ہو کر خداون کے گھر میں جائیں گے اور خداون کی برکتوں پر اور موضوع پر اور میریکلز پر ہم یعنی کہ بلیو نہیں کریں گے تو دین بھی ہماری زندگی میں اسی طرح سے کام کرے گا تو ہمیں یعنی کہ ضرورت ہے کہ ہمیں یعنی کہ خوشی کے نعرے کے ساتھ کے گھر میں جائیں اور خداون کے کلام کو ریسیو کریں اور جو سیکھتے ہیں اس پر امپلیمنٹ کریں اور عمل کریں Uh, Nehemiah's case um, in chapter 9, verses 1 to 3. Uh, people listened with a repentant heart. Uh, if God brings something to your attention, convicts you of something, or challenge, he challenges you, don't blame the preacher, don't blame the pastor, be honest with God about it. If the pastor is true to the Bible, be supportive of your pastor and love the pastor. Love the pastor. Great. Have a repentant heart. और ब्रदर कह रहे हैं कि हमें यानी कि सम टाइम होता है कि यानी कि खुदावंद की तरफ से वो यानी कि कलाम किया जा रहा होता है खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में अपने यानी कि लोगों के ज़रिया से यानी कि अपने बंदों से कलाम करता है तो हमें यानी कि चाहिए कि हम यानी कि रिपेंट करें نہ کہ یعنی کہ آگے سے آرگیو کرے کہ یہ ہمیں یعنی کہ سختی کے ساتھ یعنی کہ کوئی سمجھانا چاہ رہا ہے یا اس طرح سے یعنی کہ خداون کی باتیں یعنی کہ ہم سے منوانا چاہ رہے ہیں تو ہمیں یہ آرگیو نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیں خداون کی باتوں کو ہم عاجزی کے ساتھ ریسیو کرنا چاہیے اور ان پر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے Now, when you you get home, uh, write those words if can remember them. see how many of those you can remember or if you have written them. Write those words on the fly leaf of your Bible. Read them before you attend the second, the next uh, service next week. Uh, and ask God to give you, um, to increase your attention span. Uh, ask God to help you be attentive so so he he can can speak when speaks to you you hear the word of god his message jesus jesus hallelujah اور بردر کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ میرا یعنی کہ آخری پوائنٹ یہی ہے کہ جب یعنی کہ آپ خداون کے کلام کو سیکھ لیتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ جو پوائنٹس ہیں وہ آپ یعنی کہ بہتر ہے کہ وہ یعنی کہ first of all note down کر دیا کریں ادروائز وہ آپ نہیں کر سکتے تو خداون کے کلام کی باتوں کو اپنے دل میں یعنی کہ محفوظ کرنے کی کوشش کیا کریں اور جو آپ یعنی کہ پوائنٹ اپنے لکھ لیتے ہیں خداون کے گھر میں خداون کی باتوں کو سیکھتے ہیں تو اس کو اپنی بائبل میں رکھیں تاکہ خداون جو آپ نے خداون کے الفاظ کو یعنی کہ ریٹن ڈاؤن کیا ہے اپنے خداون کے الفاظ کو لکھا ہے خداون ان کو یعنی کہ بلیس کرے اور خداون ان کو آپ کے ذہن نشی کرے couldn't imagine before. और फिर आप देखेंगे कि खुदावंद आपकी में बिल्कुल काम करेगा और वाकई ही काम करेगा और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि खुदावंद वाकई ही आपकी ज़िंदगी में काम करेगा I wanted to thank you again for inviting me in your church and, and listening to my words and being patient with me with the internet, with everything. And I want to close with a short prayer um, if we all bow down and um, thank God for this uh, meeting, for this service, for the uh, connection. Thank you that we we managed to connect and um, through this service it is very um, resemblant of what, what happened in Nehemiah's case. Uh, that started on a Sabbath people were mourning and they were um, hearing, listening to the word of God. Uh, they were eager to hear the word of God. And here we're also uh, doing the same um, on a Sabbath. And it's a holy day, but every day is sacred. Every day is holy. Uh, I ask you, O oh Lord, that you may Give us ears to hear your word. Make us attentive to your word. And I pray for the people here, uh, whoever they are, that you may heal their wounds, meet their needs, whatever the needs they may, may be, uh, and um, comfort them if they need comfort. Give them encouragement if they need encouraging. Be with them in Jesus' name. May the Spirit of God rest and abide on you in Jesus' name. Amen. Amen. Sorry, I forgot that you had to translate. I, just went <laughs> with the prayer. yes, yes. Yes, I will uh, summarize to my people that you the prayer you have just done for us uh, yes it, it, it is a blessing for us that uh, you have prayed for us and uh, that uh, you have given uh, uh, my congregation a blessing to, through the word of god and i am so pleased and i am so happy that god has given you word to speak over my congregation and they have been blessed or آپ کو بھی یعنی کہ میں بتانا چاہوں گا کہ یعنی کہ بردر نے یعنی کہ اسپیشلی یعنی کہ پریئر کی ہے کہ ہم یعنی کہ خداون کے کلام کو ریسیو کریں اور جس طرح کے نہمیہ کے دور میں یعنی کہ خداون نے اپنے بندوں کو یعنی کہ عذریہ کو یعنی کہ بخشا کے وہ یعنی کہ اپنے بندوں کو کلام کو پڑھ کر سنائے اور اس طرح سے انہوں نے یعنی خداون کے کلام کو رسیو کیا اور انہوں نے یعنی کہ خداون کے کلام پر امپلیمنٹ بھی کیا اور انہوں نے یعنی کہ جو یروشلم کی دیوار تھی اس کو بھی یعنی کہ انہوں نے بلڈ کیا اور بیبلون کے بادشاہ سے انہوں نے یعنی کہ ریکویسٹ کی تو یعنی کہ پھر انہوں نے وہ دیوار کو ففٹی ٹو ڈیز میں انہوں نے بلڈ کیا اور خداون نے انہیں بڑا بلیس کیا اور اس طرح سے یعنی کہ برادر کہہ رہے ہیں کہ خداون آپ کو بھی یعنی کہ بلیس کرے اور آپ کی زندگیوں میں ہمیشہ خداون کام کرتا رہے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ برکتیں دیں thank you very much yes thank you so much dear brother we had a, a very a precious time that uh, we have spent uh, with you today and uh, we are very grateful your great presence today and we would uh, love to hear from you another time when you will be available and we will keep in touch with you and uh, please uh, keep praying for us that we may grow more and more in jesus christ's name and we may give more glory and praise to jesus name Amen. yeah yeah thank you thank you I appreciate that. It's my pleasure uh, giving the message of God to you. Uh, I hope to see you again. I uh, will stay in touch. Yes, amen, amen. We are praying for you, dear brother. Have a blessed yes. day and God bless. I appreciate that. Thank you. God bless. And my congregation also want to say you God bless you and bye. God bless you. God bless. yes.